илгери бир оюнкара ырчы болып тұр. бир күнү ал өзінің ырына өзі ергіп кетип байкоостон топусун түшүрүп алат Ой! кап эй тікен! Алдағы топуңду алып берчи мага койчу ай топуңду алып бермек түгүл шагымды көтер албай араң турам шашпа тил албағаның үшін сені төөгө жедирем Түәке, түәке, алдағы шөптен көрі тетігі шірелі түкенді жесең құрсағың тойбойбу түкен жемек тұрғай оозундагыны күйшеп жүт албай жатам сені бөрігі жедірем Оқтың ба қорқытпа бөраке тетиги семиз төөнү жеңизчи төөдү жемек тургай үйрүңдү чогулта албай улубатып үнүм бүттү анда сенин жылкычыга айтамын әй бөрі чапмақ түгіл жоғалтқан жылқым таппай заманан қуырылып тұрады анда сені байға жамандап барам баяке ей баяке ей баяке деймін кім жылқыңа көз сала жылқытыңның жасасын жасасын бермейсің бербейсиңби эй жылкыны эстемек тұрғай. ичкен ашымды сиңире албай күйүп барып жатам анда қайтып, айтып кийимиңдин кантыгын чыгарам шашпа эй чычкан экөө эй чычкан экөө бери чыкчы Эй, челгі челгейген байдың, кийимин кырчып салбай Мені бе қарап тұр бейбаш балаға айтып иініңе су құйдырам ей балақай балақай тетігі тіл албағанша шыққанның иініне су құйбайсың ба Я, дұрыс ескертпедік пе әзір мен суға түсемін қазір ой қиналбаған жаман бала тұрмайсың ба малға көз салбай ойнап жүреді деп енеңе айтып барам. шешіп жатқан учурда бошонуп кеткен торпоң ойыңды эм эм эм салыптыр андай тентек балдарды анча мынча төпөштөп ба э уулумду урмак турсун мына минтип жүнімді сабай албай шайым ооп жатады сенің ойыңша ботом мен аны кайсы убакта барып урат имишмин анда шамалга айтып жүнүңдү учуртам уктуңбу е সামা

топысын баштан тақыр жүрбей қалған екен